a favor da juventude se acabar nas drogas, porque existe vários tipos de drogas. Mas eu acho que tem que ser repensada essa guerra que se faz contra as drogas, porque a guerra contra as drogas tem acabado com a juventude da favela. A criminalização das drogas, ela criminaliza a pobreza, né? Leva muitos pobres à cadeia e mata. Então, por isso muita gente deve ter falado isso já, né? Legalizar as drogas é salvar vidas. Eu acredito que, na verdade, o que falta para as pessoas nesse tema é, é entenderem de fato o que acontece é, com a legalização. Né? Porque as pessoas acham, ah, vai legalizar e aí todo mundo vai usar à vontade. E a gente que acaba conhecendo ou buscando mais informação sobre o assunto sabe que não é assim. E aí vira o que deveria sempre ser, que é uma questão de saúde, né? basicamente. Antes eu era a favor apenas a liberação da maconha. Hoje não. Hoje a situação em que se vive o contexto né, do tráfico internacional, do, do, do, varejo do tráfico nas favelas, é, hoje é, necessidade, é uma necessidade urgente de se pensar e discutir a liberação de todas as drogas. Acredito que as drogas, elas, elas são, de tanto, pejor, tanto maldarem ela, tanto colocar uma visão pejorativa, acredito que em si virou algo muito ruim e tal, mas tem coisa muito pior do que as drogas afetando o nosso corpo. Posso dar exemplo como diversas comidas, diversas bebidas e tal. Eu comparo o álcool ao crack, são as duas drogas que você vê pessoas caídas pelas ruas, dormindo na rua pela droga. Porque é arrecadando recursos a partir da regulamentação das drogas, o poder público terá muito mais recursos para tratar a questão das drogas no campo, no seu devido campo, no seu campo legítimo, que é o campo da saúde pública. Então, Além de que a guerra às drogas faz o governo gastar milhões, uma coisa que não tem, não tem solução, nunca vai ter, porque o próprio governo está envolvido nisso, né? Isso vem do Estado, vem do poder, de grandes empresas. Tá longe de ter traficante na favela, né? Acho que isso todo mundo fala também. Tem varejista, o traficante mesmo, ele tá, sabe, tá agora no jatinho dele, no iate, bem longe aqui do Brasil até. Cara, porque hoje a sociedade é uma sociedade muito carente de informação. E quem tem informação vai passar o que ele quer. Eu acredito que se eu chegar com uma palavra formal, uma palavra bem elaborada, bonita, e afirmar aquilo, concretizar aquilo, qualquer um vai acreditar. E é o que está acontecendo hoje em dia. Eles não estão pensando, eles estão pegando o pensamento dos outros. Nem toda lei é justa, a minha justiça eu faço acontecer. Nem tudo que se vê se enxerga, nem toda noite tem o um amanhecer. A tua justiça é cega, não vou botar minha cara pra bater. Ontem você me julgou, hoje sou eu que vou julgar você.